きっとしてれば見もしないって言ったくせに自分を知れそんな美味しい話があると思うのかお前のような人間にな <laughs> なんてひどい野郎